A través de un proceso de concertación de, de todo el resguardo, se llegó a la conclusión de que era necesario desde el aula iniciar un proceso de recuperación de nuestra lengua debido pues a que estamos en el proceso de realización de, toda nuestra cultura y pues sin esa lengua nosotros no teníamos una base cultural, digamos que muy fuerte. Este año no tengo este la idea es de no alejarnos del mundo occidental, digamos de los saberes que no son propios, pero que pueden coadyuvar a que nosotros a través de esas herramientas tecnológicas podamos eh, fortalecer más nuestros procesos, sobre todo en esto de la lengua cancuama. Tal vez con algunos programas específicos podamos nosotros crear nuestros propios software de enseñanza de la lengua cancuama, que es uno de, los objetivos pues, que tenemos como como pueblo. Lo que viene de fuera hay que saber usarlo. Acá también hubo este, un padre y una madre que hacía eso, que hacía tecnología desde el origen. Eso, eh, incluso eso aparece hasta en las piedras este, dibujado, computadores, el avión, el celular. Ellos sabían que eso iba a venir y que nosotros lo íbamos a usar otra vez, pero teníamos que darle a buen uso. Por eso cuando un aparato de esto llega, uno, el mayor lo hace, lo que hace es limpiarlo, porque ya eso está aquí. Es que la matemática la contextualizamos, la llevamos al entorno, partimos de ahí del medio, Generalmente nos gusta salir mucho al campo a, que el estudiante él mismo compruebe los resultados de cómo se da la matemática, de que lo mida, que si vamos a hablar de área, entonces lo llevamos a la huerta y ahí hablamos de área. Vamos a hacer medidas, entonces él mismo hace las mediciones en el patio del colegio, en la cancha, en cualquier espacio abierto y de esa manera él, hace la comprobación directa. ¿qué le parece? ¿qué le parece? Creo que las herramientas que presta el, programa son muy, muy importantes para matemática, por ejemplo, vi miles de cosas, juegos, eh, programas para graficar, incluso me da la opción de yo editar, de yo editar mis propias evaluaciones, videos, videos de pronto eh, interactivos donde el estudiante puede repetirlos miles de veces y él de pronto escuchando otra voz, los estudiantes que tenemos hoy en día son muy visuales, más visuales que de oído, entonces es una herramienta que creo que nos va a ayudar a complementar el trabajo que tenemos, que hemos llevado y de pronto es una opción nueva para que el chico tenga otra herramienta para aprender. La física para el pueblo cancuamo está orientada desde la visión de la madre naturaleza, a través de videos, diapositivas, eh, programas, simuladores, eh, utilizamos para orientar la física. Y el entorno que nos rodea también eh, nos es útil para, para orientar la asignatura. Junto con un grupo de compañeros ya habíamos iniciado un proceso como de articulación de las TITs en los procesos educativos. Habíamos ya comenzado el diseño de una app y este proceso eh, digamos que puede ser una buena base para continuar trabajando en el diseño de ese tipo de herramientas que permiten a los muchachos ver eh, con más claridad las asignaturas que les orientamos. Como pueblo, eh, estuvimos sumidos en algún momento en un proceso de abandono institucional por factores conexos al conflicto armado. Esas situaciones llevaron a que la inversión social que hay acá en, en el resguardo, eh, en el pueblo cancuamo, fuera nula. Hace algunos años hemos emprendido ese camino, mejorar la calidad educativa, eh, la globalización del conocimiento con nuestra gente y estas herramientas que hoy Riporpus eh, nos, dona, nos van a servir para fortalecer esos procesos. Entonces nuestros estudiantes deben de ser competentes en la cultura, pero también deben de ser competentes a la interacción con otros tipos de sociedades. A ser competentes eh, en, ambos ciclos, la formación hacia afuera sea la mejor, pero también igual conservar esa formación que debemos de tener nosotros como indígenas en, en nuestro interior, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro sentir.